Hello，大家好，我是植物球球。今天呢，我们要去 i L l 的先冒险。然后上一集呢，我们已经玩玩到把门塞进，把那个一丽是的哦，跟一个少女让塞进那个油画里，然后进而看到了。 的怪物，然后对不起，问我有点忘记操作方式，我再看一下，不好意思，啊。 好，不知道不不明的原因，所以我们重新开始有。那我们快速的将。 ten it? 呀！来呀！来呀！哎呀，我忘记怎么开枪了。 <laughs> 下啦！安哎！忘记什么？哦，好。 Okay. 拜托不要黏住。呃，阿叔。 藏，隐藏，隐藏，隐藏彩蛋的部分。借这些真是，劳动。这样怎么？好。 棺。刚刚看到棺材。 Amazon 到肉虫道歉。 <laughs> 到出口，到出口了。